bir savolim bor edi agar insonning tilida tug'ma nuqsoni bo'lib arab harfidagi sod harfini talaffuz qila olmasa <coughs> hukmi qanday bo'ladi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah eh, haqiqatda yaratilish xilqat e'tibori bilan ayrim kishilarda ba'zi bir harflarni talaffuz qilish uzrli holati bo'ladi bu judayam noyob bo'lsa ham ba'zi bir uchrab turadigan holat shunday bo'lgandan keyin o'sha harflarni talaffuz qilishda e, qiyinchilikka uchragan talaffuz qilishga demak e, e, uzrli bo'lgan kishilarning qiroatida ba'zi bir istisnolar bo'ladi jumladan sod dot kabi harflarni yoki boshqa zelarni bir biridan ajratishdagi qiyinchilikka uchragan tili shunga kelmaydigan kishilarga o'sha harflar ishtirok qilmaydigan oyatlardan foydalanib qiroat qilishlik tavsiya qilinadi bor qur'oni karimda masalan sot harfi zikr qilinmagan oyatlar bor yoki dot harfi ishtirok etmagan oyatlar bor shularni yodlab olib o'shani o'zini o'qib yursa ham bo'laveradi yo'q bunaqa qilish imkoni bo'lmasa unda bu odam e, o'sha o'zini namoziga sot harfini chiqara olmasa ham uzrlilik e'tibori bilan dot harfini chiqara olmasa ham o'zini namozini o'qiyveradi lekin jamoatga imom bo'lib bermaydi jamoatga imom bo'lish unga durust bo'lmaydi xuddi o'ziga o'xshagan o'sha harfni chiqara olmaydigan kishilar bo'lsa bo'ladi lekin umuman e, sog'lom jamoatga imom bo'lishligi durust bo'lmaydi bu masala e, hanafiy mazhabidagi mo'tabar kitoblardan fatovoi hindiyada al muhitul burhoniyda aynan mana shu harflarni talaffuz qilishda qiyinchilikka uchragan odamlarning masalasi tafsiloti bilan bayon qilingan yana ham bunda kengroq tafsiloti bor hozirgi savolga berilgan so'ralganiga mana shu o'zi kifoya qiladi allohu alam